राधे राधे दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका डॉक्टर जीजे चैनल पर मैं हूँ साक्षी सक्सेना धर्म वैज्ञानिक आज हमारे सब्सक्राइबर प्रसून शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आज डॉक्टर जीजे से पूछना चाहते हैं बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्लीज आप अपना प्रश्न डॉक्टर जीजे से पूछ लीजिए राधे राधे जी मेरा प्रश्न ये है कि जो छोटी छोटी शंकाएं आती हैं हम्म। मनुष्य को तो उसका कैसे कैसे अपन निवारण कर सकते हैं संसार में जो है दो भावनाएं मनुष्य में एक शंका और शक शंका अस्थिर होती है और शक जो स्थायी भाव लेकर चलता है दोनों भाव जो है मन की मनोवृत्ति से जुड़े होते हैं अस्थिरता प्रदान करते हैं दोनों से अस्थिरता मानसिक रूप से अस्थिरता होती है शंका जो है व्यक्ति के मन में जब घर कर जाती है तब वो एक अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है और शक जब स्थायी रूप से हो जाता है तो वो भयभीत होता है कि ये परिणाम आएंगे शंका जीवन की का अधूरापन के कारण होती है या तो हमारा ज्ञान अधूरा है या हम अपने ऊपर विश्वास नहीं है या हम किसी को हमसे ज़्यादा गुणवान और योग्य समझते हैं कभी नौकरी के लिए कभी एग्ज़ाम के लिए किसी को नंबर ज़्यादा आ गए किसी को नौकरी लग गई तो हमारे मन में शंका आ जाती है कि ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं रिकमेंड करके गया या इस व्यक्ति के साथ ऐसा जुड़ा हुआ संसार में ऐसी स्थिति में विशेषकर नर और नारी दोनों पीड़ित होते हैं और इस समय जब वो शंका करते हैं या शक करते हैं तो उनके जीवन की धारणाओं में अस्थिरता आती है वो पूर्ण रूप से सुख प्राप्त नहीं कर पाते और न ही वो अपनी मानसिक बेचैनी के कारण दूसरी को सुखी देखना चाहते हैं क्योंकि इस कवि से उनके मन में आवेश बना रहता है वो आवेश को उनकी जो हंसी है या प्रसन्नता है वो आवेश उनकी छीनता रहता है और असमय ही उनकी जो आयु है वो वृद्धावस्था की तरफ चली जाती है तो शंका का जो होती है व्यक्ति मन को इसका मतलब है कि वो उस चीज़ को पूरी तरह से परख नहीं पा रहा किसी भी शंका का निवारण तुरंत कर लेना चाहिए कि ये है या नहीं है ऐसा होता या नहीं है तो शंका का भाव जो होता है हमारी हार्मोनिक ग्रंथियों के कारण होता है हारमोन्स का जब सिक्रीशन होता है हमारी ग्लैंड्स जो रहती है उन ग्लैंड्स से जब उसका सिक्रीशन अधिक होता है तब हम अपने आप को कमज़ोर भयभीत समझने लगते हैं और योग्यता के मामले में हम सबसे पीछे चले जाते हैं और बार बार ऐसा लगता है कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ जबकि संसार में सब व्यक्ति योग्य है और करने में सक्षम होते हैं इसलिए अगर कोई शंका या शक होता है यदि उसका तुरंत निवारण कर लिया जाए तो उसके जीवन की बेचैनी खत्म हो जाती है तो शंका एक हार्मोन का कारण है एक कमी का कारण है और एक जो होता है अधोमुखी प्रवृत्ति यानी हम अपनी बात किसी से कह नहीं पाते खुल के अगर किसी से बात नहीं के पाते हैं इसके कारण हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न विचित रहते हैं उन प्रश्नों का उत्तर वो अपनी जो अधोहीनता के कारण के हम दूसरे से कर नहीं पाते तो बार बार ऐसी स्थिति आती है और उस गति के कारण के संसार में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है और उसके बाद सबसे बड़ी बात जीवन में शंका और सहयोग उसका नाम है सहयोग आज आपने किसी को देखा कि वो किसी के साथ खड़ा हुआ है और उसी समय आपके मन में निर्णय ले लिया कि इसने कुछ न चुकी क्या था वो शंका का रूप ले रहता है अगर पति पत्नी में ऐसा रूप है तो शक का रूप परिवर्तित किया जाता है तो उसकी निर्णायक अवस्था के लिए आपको स्थिर बुद्धि रखना आवश्यक है आदमी जब शंका करता है तो वो अपने आप को सबसे ज़्यादा समझदार लगता है लेकिन वो संसार में सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है तो अपनी कमजोरी के निकाल बिटाने <coughs> के लिए सदैव जो है एक मंत्र का उसको जाप करना चाहिए वो मंत्र जो है वो जो स्पष्ट रूप से बीज मंत्र होता है अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भूमि पर स्पर्श करके अपने हाथ को मस्तक तक ले जाके ओम का ग्यारह बार नाद करें तो आपको कैसी भी शंका हो और कैसा भी शक हो उसका निवारण तुरंत हो जाता है राधे राधे राधे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रश्न आज हमें इसका बहुत डीप मीनिंगफुल आंसर मिला है क्या आप अपने प्रश्न के आंसर से सेटिस्फाइड हैं बिल्कुल बहुत बहुत सेटिस्फाई हूँ मैं इस प्रश्न से मैं बिल्कुल हम कई बार ये छोटी छोटी चीज़ों से लाइफ में नेगेटिविटी आती है और हम लोग को अब डॉक्टर जय के सानिध्य से जो हमें इतनी डीप इन्फॉर्मेशन आज मिली है इसको अपने लाइफ में ला करके पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर करने चाहिए आपके मन में अगर कोई इसी तरह के कोई इंटरेस्टिंग प्रश्न हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे ज़रूर पूछें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं ताकि आप सारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए अपडेटेड रहें राधे राधे